Hola, yo soy Sony del canal Sony J. Hoy haremos el diseño de una máscara para protegernos del coronavirus. Esta es la máscara que haremos. Para hacer el diseño usaremos solo la mitad. Ahora haremos el diseño de la parte exterior. de aquí a aquí 12,5 centímetros de aquí a aquí 14 centímetros de aquí a aquí 10,5 centímetros de aquí a aquí 8,5 centímetros de aquí aquí 7 centímetros de aquí aquí 7 centímetros de aquí, aquí 3 centímetros, de aquí, aquí 4 centímetros, de aquí, aquí 3 centímetros, de aquí, aquí 4 centímetros. Esta es la línea de costura y dejamos un margen de 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros. Esta es la costura. Esta es el margen, costura. ojos, nariz, boca, oreja. Esta es la parte interior. Ahora haremos el diseño de esta parte. y dejamos un margen de un centímetro, un centímetro, un centímetro, un centímetro, dos centímetros. Esta es la línea de costura. Esta, esta línea de margen. ojos, oreja, boca, nariz. Si tú quieres saber cómo hacer la máscara, mira este vídeo. Si te ha gustado, dale like, comenta y suscríbete. ¡Hasta luego!